mtazamaji na mpenzi msikilizaji wa West FM na West TV. Kilimo Ajira ndiyo makala hewani sasa hivi hadi baadaye, tukizungumzia maswala ambayo yanahusu wewe mkulima, maswala ambayo yanahusu kuboresha kilimo chako na hasa kuangazia kuboresha udongo mwanzo ili kuimarisha mavuno. Mimi naitwa Nick Nabangi, mwelekezi wangu hapa ni Hiran Mgaisi, na studioni tunaye afisa wa kilimo Bwana Bakar Nambaka ambaye atazungumza mambo mengi tu kuhusu eh, jinsi ambavyo utaboresha tena udongo wako, lakini pia kumbuka, una nafasi ambayo utajikwachulia airtime kwa kujibu swali mboga tu katika makala ya leo. Kumbuka makala haya ya kilimo ajira ni kwa hisani ya Prosoil. Mradi wa Prosoil unafadhiliwa na serikali ya Ujerumani kupitia GIZ. Karibu basi, nam ni mtangulize mgeni wangu studioni Bwana Bakar, karibu sana. Asante sana Bwana Nick. Um, naitwa Abubakar Nambaka nafanya kazi kama afisa wa kilimo nyanjani kule Kakamega, uh, kwa mradi wa um, kuboresha udongo mm -hmm. Tunafunza wakulima na kuwapatia maarifa tofauti kuhusu kilimo ambacho tumekuja kuongelea juu ya leo. Ndio wakulima sahihi hii ukitembea wanafanya shughuli gani wakulima wetu? Ama wakulima kiujumla, wakulima saa hii wamejibidiisha na mambo ya upanzi wa kupalilia mahindi yao, mhm. na wengine ambao tumewafunza kuhusu mambo ya compost, wengine wanaendelea na mambo ya kutengeneza compost, wengine wanafanya mambo tofauti tofauti, lakini kwa soa saa hii wakulima wanaendelea na mambo ya upaliliaji wa mahindi ndio, yeah. Sasa leo tunazama katika mambo ya udongo tu. Je, kwa maanake wewe ni afisa kule nyanjani Maswala haya ya udongo yana athari gani? Mambo ya kujua hali ya udongo na kadhalika yana athari gani kwa kilimo cha eh, magharibi huku? Okay, asante sana bwana Nick. E, ni bora zaidi e, mkulima yoyote yule ajue hali ya udongo wake. Ni bora zaidi kwa sababu kujua hali ya udongo unaweza kupatia njia, njia bora zaidi ya kujua ni utatumia mbolea gani, utaweza tumia ni mbegu gani utaweza panda katika udongo huo na pia marekebisho yote ambayo itahitajika ni, ni, bora, ni, ni bora sana mkulima awe na ufahamu kwamba akishajua hali ya udongo wake anaweza kuwa na marekebisho fulani ambayo inahitajika katika shamba lake. mm -hmm. yeah. Sasa maswala ya rutuba mchangani, je, mkulima kikawaida tu akiangalia kwa macho atajuaje kwamba rutuba hapa haipo? Atajuaje kiwango cha rutuba mchangani, ama labda haipo mchangani? Kwa kuangalia tu utajuaje Je, ni kwa mazao? Je, ni kwa mavuno ya mahindi? Ama ni, ni, ni nini kitaashiria kwamba hapa rutuba kidogo ipo chini? Kwanza na, napenda kuambia wakulima kwa, kwa, kwa, kuambia wakulima kuwa un, mkulima yoyote yule anaweza angalia shamba lake na ajue kama shamba liko na rutuba hata kabla hajapanda chochote. Mm. Kwanza mkulima anaweza angalia shamba lake na hawezi kuona kwekwe aina tofauti tofauti ambazo zinamea kwenye shamba. Mm kwekwe um, tofauti tofauti ambayo inamea kwenye shamba inaonyesha kwamba kuna rutuba tofauti tofauti ambazo ziko ndani ya shamba, na tena pia mkulima anafaa aelewe kwamba um, udongo unafaa uwe na uhai na udongo wote ambao uko na uhai lazima utakuwa na uh, vi, vi, wadudu mhm. ndani mm -hmm. ya udongo mm -hmm. na udongo wote ule ambao mkulima akiangalia na apate kuna wadudu ama akiscoop akijaribu kuinua kutoka chini ya chini kwa mchango aibebe kwa uh, mkono yake mm. kisha aone wadudu ndani ya huo udongo ajue kwamba udongo huo una uhai, kwamba kuna hewa, kuna chakula ndani ya udongo ambao hao wadudu wana wanategemea hapo ndani ya udongo mm. na ikiwa mkulima ataweza wa, inua udongo wake kutoka chini, hapate kwamba udongo wake uko sawa, uko hauna chochote ndani mm hiyo ni dhibati kwamba ama dhibitisho kwamba udongo wake umekufa, hawezi, hawezi um, shikilia mdudu yoyote kusurvive ndani ya huo udongo mm -hmm. So mkulima ni bora zaidi kuelewa kwamba uhai udongo kuwa na rutuba lazima aw, aweze angalia mimea gani ama nikoka gani zinamea ndani ya udongo mm -hmm. Na pia aweze angalia, aweze jua kwamba ndani ya udongo kila wakati anapolima ama anaposkupa udongo kutoka chini anaweza ang'ona aina tofauti tofauti ya wadudu. Lakini unaweza pata pia, nikizungumzia kwekwe, mkulima kuna kweka aina tofauti tofauti. Ukipata shamba lako liko na kwekwe aina moja peke yake, kwa mfano unaweza pata kwekwe kama kama couch grass peke yake ndani ya huo huo udongo, ama uone tu like just kwekwe tu aina moja hiyo mm. Pia ni thibitisho ambayo ni hatari katika shamba lako mm. Nimeambia mkulima kwamba aelewe uh, Kwekwe aina tofauti ndani ya shamba ni thibitisho kwamba shamba liko na uhai na linafaa lilindwe. mm -hmm. Najua zipo mbinu tofauti ambazo wakulima wanatumia katika kuimarisha eh, kurekebisha rutuba iwe mchangani pale, lakini leo tuzame katika composting. Kuna aina tofauti pia ya composting, lakini tuanze na kujulisha mkulima eh, kwamba je, composting ni nini? Um, composting ni ile ni ile hali ya kutumia mabaki ya shambani ama mabaki ya jikoni kuweza kuozesha ukitumia wadudu ama ukitumia ya ukitumia wadudu ili upate eh, ili mazao kutokana na ile ma, mazao kutokana na mabaki ya, ya kuoza mm -hmm. yeah. Inasaidiaje composting katika kurekebisha ama kuweka rutuba mchangani? Um, venye umeuliza, katika mradi wetu huu tunafanya composting mara mbili. mm. Kuna composting ile ya kawaida ya kufanya conventional composting, composting ambao wakulima wengi wanaelewa. mm. Lakini pia kuna composting ya kutumia wadudu mm. wadudu wa udongo mm. earthworms mm. aso tunatumia red mm. Na sasa tukiangalia uh, uh, composting na mambo ya kurekebisha udongo mm. unapata kwamba tunaangalia ni virutubishi gani, ni madini gani yaliyo ndani ya compost ambayo yanafanya udongo unarekebika. Mm. Na tunaangalia kuna madini kama, kwanza tuna classify madini yetu kama macro ama ile madini ambayo inahitajika kwa mmea kwa, kwa, kwa, kwa kiwango kikubwa. Mm. Na then kuna ile uh, micro ile kidogo ambayo kwa kiwango kidogo. Mm. Sasa ukipata kwa mfano compost yetu ya conventional compost ama nitazama katika ile compost kabisa mm. Tukiangalia uh, kwa mfano compost, ukichukua gramu kama uh, gramu kumi ya compost na then alafu upime, utapata kwamba kuna uh, nitrogen, madini inaitwa nitrogen ambayo inafanya mmea inakuwa na rangi ya kijani kibichi kabisa mm. ina kad, kati ya kiwango ya 2 to 3% kiwango ya nitrogen, na ukiangalia uh, phosphorus ambayo inafanya mmea inatoka chini na nguvu iko na kiwango between 1.8 to 2%, na ukiangalia madini kama potassium ambayo ni tunasema kwamba inajaribu kupigana na magonjwa ndani ama kufanya hizi nitrogen na phosphorus zikuwa available kwa, kwa, kwa mmea iko na kiwango kati ya 1.2 to 2%. Na, na tena utapata kwamba hiyo mbolea ya vermi, um, vermi compost ama vermicast ina uh, micronutrients kama zinc, kuna um, calcium, kuna um, Uh, manganese hizo um, virutubishi ambavyo vinahitajika kwa kiwango kidogo, lakini pia zinasaidia mmea uweze fanya vizuri sana mm -hmm. Na utapata kwamba hii compost ambayo tunaongelea compost yetu uh, ama compost yoyote ile huwa ina wadudu wengi zaidi katika uh, uh, kwa mfano ukichukua gramu kama moja ya compost ina wadudu zaidi ya milioni, milioni kumi. Sasa hawa wadudu huwezi ona na macho yako mm. Ni hawa ni wadudu ambao wanafanya kazi kwa ndani ya udongo na ambayo um, kazi ambayo mimi na wewe kama mkulima hatuwezi hatuwezi fanya. Mm. Sasa mkulima anafaa leo kwamba aki, akiweka compost yake katika udongo pia anaongeza na, na kiwango cha wadudu ambao wanafanya kazi ya ku, kujaribu ku breakdown mm-hmm. hizi mm. ma, ma, mazalisho mazalisho ya uh, mazao katika shamba ili iweze kuwa organic carbon ambayo inahitajika kwa, kwa, kwa, kwa mmea kwa kiwango kikubwa sana. mm -hmm. Yeah. Kuna mkulima ambaye angependa atofautishe kwamba compost ya kawaida inawekwa wapi na hii ambayo ni vermi composting inawekwa wapi, tukianza na ile ya kawaida, composting ya kawaida. Uh, composting ya kawaida unapata kwamba uh, mkulima kwanza, tunasema kuna yale mazao ambayo mkulima anafaa jue kuna mazao ya composting, haswa tunaangalia yale mabaki, mabaki ya shambani kama hizi the maestro hizo zote, then pia kuna uh, green matter mm. zile bado bado ziko green, alafu pia kuna zile uh, tuseme kama the remains ya kuku ama ng'ombe, mm. so unapata kwamba Compost yetu ya kawaida ile, mkulima anatumia hizo ambazo nimemention, ili aweze tengeneza compost yake, akianza pale chini na zile strong material kama hizo dry materials mm. Then afuatishe uh, aweke um, aweke the um, ili, unasema the, the remains yeah. ya wanyama mm -hmm. Then aongeze green matter then kwa mfululizo kama huo, najua kama, kama samadi yes. na ile ya kuku na kadhalika yeah, exactly. mm -hmm. Sasa mkulima anatengeneza komposti yake, anaweza itengeneza nje mm. kawaida mm. aso tunahimiza wakulima wetu hiyo komposti ya kawaida, usichimbe shimo, unaweza tu eh, pima unene wa mita moja, urefu wa mita moja na nusu, alafu uh, urefu wa kwenda juu mita moja na nusu, alafu urefu wa kwenda chini mita moja na nusu pia, alafu anapanga material yake katika usanjari ambayo nimejaribu kueleza mm. under shed, na akishe kwamba uh, akitengeneza uh, hivyo eh, hizo vitu zisiwe mahali penye kuna maji anapitia ili aweze kuosa hizi minerals kutoka hiyo mbolea mm. Lakini ukiang, uh, ukiangalia katika vermi composting tunajaribu ku, ku, kuozesha mbolea yetu ndani ya container. Unatengeneza kitu kama container under structure mm. Uweke hizi material ambazo pia zinawekwa katika compost kwa hii container mm. Na uweze zalisha ukitumia red riglas, red riglas So hawa ndio wadudu wale eh? Wadudu wadudu wa, wanakaa kama watu kabisa kabisa. wanaitwaje tena, mkulima hawajui vizuri. Hawa ni wadudu ambao wanaitwa red ringers mm -hmm. na wana tabia tofauti na hizi hawa wadudu wa wengine tofauti mm -hmm. hawa ni wadudu ambao wanapatikana haswa ndani ya uh, masalio ya, ya masalio ya mimea mm. Lakini utapata kwamba hawa wadudu wengine wanapatikana ndani ya udongo. Hawa wetu kwa wingi, ukitaka kujua ni wadudu, wadudu wa red wana, ukijaribu kuscoop mahali penye kuna masalia yoyote ambayo yanaoza utapata wako chini yake mm. Lakini hawa wengine wanapatikana ndani ya udongo kila wakati unapochimba, mm. na wana tabia ya kukula zaidi hawa wetu, kwa sababu kazi yake ni kukula na kujaribu kuhakikisha kwamba ile masalio yake inarudi katika udongo ili kutengeneza udongo mm -hmm. yeah. Sasa vermicomposting hii ina address pia soil acidity ama tindikali kwenye mchanga kabisa, vile nimejaribu kuelezea kwamba um, uh, ukipima vermicast ama hiyo mbolea ambayo inatoka, inatokana na uh, vermicomposting mm. utapata kwamba kiwango cha tindi yake ama pH yake ina range between 7 to 8, kumaanisha kwamba it's a bit neutral to alkaline, na tena utapata kwamba um, wakati ikiwa wakati range from 7 to 8 already iko upande wa juu. Ukiingia katika udongo ambao kwa abita sidik itajaribu kufanya nini? Kujaribu kurudisha chini, na tena utapata kwamba uh, hii uh, mbolea yetu ya vermicast kando na kuwa na pH ambayo iko between 7 to 8, hii vermicast ina organic osi wina organic matter content yake iko kiwango ya juu sana, na tena hii uh, vermicast yetu iko na wadudu wa kiwango cha juu zaidi kushinda compost yetu ile ya kawaida. Hii vermicast yetu ina uh, minerals nyingi ambazo zinajaribu kuleta balance katika udongo. Sasa ukijaribu kuapply vermicast ndani ya um, um, uh, udongo wote ule ambao una shida na pH, utapata kwamba uh, hii cast ama hii compost yetu inajaribu kutengeneza kitu kama buffer kumaanisha kwamba udongo ukiwa na shida ya pH hautasumbua ule mchanga, hautafumbua ule mmea ambao unamea ndani ya, ya udongo So kwa ishu ya pH utapata kwamba mkulima akiendelea kuitumia kila wakati hiyo ya pH itakuwa inakuwa reduced with the time. mm -hmm. Naam, asante. Uh, tulizungumza pia na mkulima mmoja ambaye anatokea kule Busambe, eneo bunge la Matungu, kaunti ya Kakamega, na alikuwa na mengi ya kueleza kwamba vami composting imemsaidiaje katika shughuli zake. Hii eh, hapa ama haya hapa mahojiano ambayo tulifanya na mkulima huyu kiufupi, kisha nitarejea na kuuliza swali ambalo utakuwa na nafasi ya kujishindia airtime. <laughs> Mbinu mbalimbali zinatumika na wakulima kupunguza viwango vya asidi ama kali kwenye udongo. Mojawapo mbinu hizi ni vermicomposting. Tulitaka kufahamu jinsi vermicomposting inatumika na wakulima kurekebisha hali ya kali shambani. Tulifunga safari hadi katika kijiji cha Ebu Sambe, na ubonge la Matungo, kaunti ya Kakamega, katika shamba la mkulima Amira Usondwa. Biamira anaanza kwa kutueleza kilimo chake kilivyokuwa hadi alipogundua siri ya kupima viwango vya tindikali na kuanza safari ya kurekebisha hali kwa kutumia mbinu ya vermicomposting. Hii teknolojia ya Vermijuice 2017 kurudi huko nyuma sikuwa hata na mtu wa kunisaidia kwa, kwa ukulima na nikawa kwamba ninazunguka mpaka nikafikia afisa wangu wa agriculture anaitwa Andoni Echesa, huyo wa wodi ya Halaba Nikamwambia afisa, shamba langu alitoi kitu, shamba langu linanisumbua, nini mmonyoko wa udongo umemaliza udongo, sasa shamba imebaki na asidi. Nimesumbukana kwa muda mwingi, nimeona msee mpaka hata yeye amechoka, tafadhali nisaidie. Afisa wangu alifurahi kabisa na akaniambia, mama, umefika mahali pazuri, niko na shirika lenye nitakuletea tu within two days utakuwa umefaulu hii shida yenye uko nayo. Je, composting imefaidi vipi kilimo chako? Kupata hii mafunzo mimi ilinisaidia kwa sababu udongo yangu ilikuwa imeharibika. Nimetengeneza hii mbolea kutumia hii miombe, sasa ndio napandia kwa mahindi, kwa mboka, alafu kunyunyisia tena. Sinunui mboka mbolea yoyote kutoka kwa, kwa Agrovet. Mbolea yangu ni hii na imeninufaisha zaidi, masao imepanda inasaidia mimi kwa kila hali, imeona kwamba nime iko na ufanisi. Mkulima huyu anasema vermicomposting imemfaa sana, kwani ni chanzo cha mapato yanayofanikisha mambo mengi ya kifamilia. Imenisaidia mimi kwa ajili ya kuelimisha watoto. Nauza hii miombe, nauza hii mbolea ya solid, nauza nauza hii ya vemi juice. Pesa inaingia kila wakati mpaka niwe na kitu cha kufanya. Imesaidia mimi, nimetoa mtoto kutoka form 4 amefika university, ana graduate mwaka huu. Hata kiangalia hapo nini kwa familia hapo, utaona kwamba nimekuwa kwa nyumba ya mzee kabisa, mpaka mabati ilikuwa inaanza kutoka, lakini sasa kuuza nikijiwekea kitu imefanya nimesimamisha hapo nyumba. Je, composting ina umuhimu gani kwa mkulima? Ni mbolea iliyo na protein nyingi kwa ajili ya shamba. Huwa ninapandia hiyo solid itaendelea kufanya hata mwaka kesho nikicha kupanda utapata, ndio sasa inaendelea kufanya, yaani iko na usito ule wa ku chakula hiyo mmea yenye umeweka kwa shamba ipate kulishwa vizuri alafu hiyo Femi Juice nayo niendelee kutop dress, na inafanya bila yani kukausha kitu chochote kwa mmea wako. Sasa saa ile unaenda kwa harvesting inakuwa sasa 100% hautaona hata mdudu amekula chakula yako ama kitu chochote kimepita, hapana. alafu manufaa ingine inanisaidia kwa ajili ya usafishaji kutokea chikoni mpaka mabaki yote ya shambani, inanisaidia kurudisha pale ili iendelee kukula tena inarudi kwa, sha, kwa shamba. Kwa hivyo iko na manufaa kwake. Hii vermicomposting imeimarisha kilimo chake kwa kiwango kikubwa. Tangia nianze kutumikia femicomposting hii mafuno kwa shamba yangu imebadilika, napata mahindi yenye sikuwa napatako wakati nilikuwa naathirika kule. Nilikuwa natoa hapa kitu kama kunia mbili, nimeenda zaidi ni kunia mbili karibu pengine na korokoro, na watoto wamechomako, hautapata hata hiyo. Lakini saa hii mafuno ninapata mafuno mazuri, hii shamba kufikia huko chini wanga napata magunia karibu 24 25. Tulimuuliza Biamira iwapo kuna changamoto zozote za kufanya vermicomposting. Wengi walikuwa wanafikiria kwamba ni ushirikina, nami nikasema hapana. chalenji ingine vile mimi nimekaa hivi, ndege hawa uona wakilia tu hivyo wanajua mahali hapa kuna kitu. Sasa hivi vile nimetoka tu karibu dakika kumi hivyo, ukienda utapata wameingia hapo ndani, sasa wanakula. Panya zinaingia mpaka sasa inafaa, inafaa sasa niishughulikie on, on and off, on and off. Watutu wa kawaida pia hao uwanga wanasumbua kwa sababu watapanda na wakiingia ndani wakiikuta watakuwa wanauma. Wakiuma sasa inakaa na mastres hata ukienda kama umeweka chakula hautapata hiyo chakula ime imekulwa vizuri. Biamira anasema tatizo la viwango vya juu vya tindikali linaathiri wakulima wengi, akihimiza kila mmoja kutumia mbinu za kisasa kuimarisha shughuli za kilimo na kuboresha mavuno shambani. Haja yangu ni kujulisha wenzangu pia wachue, kwa sababu najua wanaathirika hata vikali kuliko mimi. Mimi nilikuwa wa kuongea, kuna wengine wenye hata hawaongei, lakini hata kwa shamba hakuna kitu wanapata. Kwa hivyo mimi nawashauri kwamba wanaposikia mafunzo ya WHH Weltunga Hilve wakimbie mahali pale, wapate hii elimu, iko na manufaa kabisa, itawasaidia na hiyo ndio imebeba hii mafunzo yenye tuko nayo ya femikalicha na kutengeneza hemicompost hiyo. Tunahitimisha mazungumzo na Biamira akielezea anavyojivunia sana mbinu hii ya kilimo ya vermicomposting anayotaka ikumbatiwe na kila mkulima. Ninajivunia hii teknolojia baba, mimi nasema tu heko kwa wale wenye Mungu aliwapea hii roho na akawapa akili ya kutembelea mpaka wakafikia mtu kama mimi. Nasema tu asanteni, waja Mungu amani aendelee kuwaimarisha na kuwapa nguvu na ile hekima ya kufanya timu akawafikie watu wengi. Tunataka tu kila household, kila mtu ajue hii teknolojia, kila mtu atakuwa anafanya kitu life life practical, unafanya tu ha? unatoa kitu na kufikia hapo basi ndipo natamatisha makala haya spesheli kwa hisani ya serikali ya Ujerumani kupitia shirika la GIZ kutoka hapa kijiji cha Ebusambe, kaunti ndogo ya Matungo. Mimi anaitwa Robert iluko nam kama ulivyosikia, wakulima wengi wanazidi kunufaika kupitia mradi huu ProSoil hasa tunalenga katika kuimarisha kabisa udongo na bila shaka mwisho wa siku utaboresha eh, kilimo chako na mazao yako, na ndio maana leo tunaye Bwana Abubakar ambaye anazungumzia jinsi ambavyo wewe pia utatumia eh, mbinu hii ya kipekee ya vermi composting ili kuboresha udongo wako. Lakini leo katika swali la siku ambalo linakuwezesha kupata shilingi elfu moja airtime, je, vermi composting inapunguza viwango vya juu vya asidi kwenye udongo? Je, Vami composting inapunguza viwango vya juu vya asidi kwenye udongo? A, ndio ama ba la. A, ndio ama ba la. Tuma jibu lako kwa nambari 23669. Unatanguliza jina lako, unakotoka na umri wako. Tanguliza jina lako, unakotoka na umri wako. Je, vami composting inapunguza viwango vya juu vya asidi kwenye udongo? A, ndio ama ba la, tuma jibu la a ama ba kwa nambari 23669 ukitanguliza jina lako unakotoka na umri wako. Lakini tuendelee na mazungumzo hapa na bwana Abakar. Bwana Abakar, umesikiza vile mkulima huyo ambaye anatoka Usambe amezungumza, anasema kilimo kimeboreka ndio kwa sababu ya vermi composting, kumbe inafanya kazi ki, ki, kiasi hiki kabisa. Mm. Mm. Sasa tumpe formula mkulima ambaye anasema hata na mimi nataka nianze kesho vermi composting, naanzia wapi? Okay, kwanza mkulima anafaa okay. composting kwanza tunaanza na kitu inaitwa vermiculture. Vermiculture ni sehemu ambayo inakuwa na unakuwa na sehemu ya kuzalisha hao wadudu hmm. alafu kuna sehemu inaitwa vermicomposting ambayo mkulima anafaa kuwa na sehemu ambayo anazalisha sasa mbolea. Sasa ule mkulima ambaye anataka kuanza, tunamwambia kwamba um, kuna um, aina mbili ambazo mkulima anafaa anaweza chukua mm. Anaweza tafuta kontena kama super drum aipasue katikati ikuwe katika sehemu mbili, na kisha um, kwa ule ujuzi wake akisha kwamba chini ya super drum upande wa mwisho aweke kitu kama mfereji ambayo inaweza kuwa inaweza kuwa inaweza toa ile maji, kwa sababu wakati unapanga zile vitu pale ndani, kuna yale maji unatia. Sasa mkulima akisha tafuta super drum, akisha kwamba anaielekeza katika level aina, kwa kizungu tunaita erect mm. anaiweka katika level ya uh, slanting position ya kuinama kidogo, at an angle, at least an angle of around um, 30, 30, 30, 30 degrees mm. na akishainamisha vile, akisha ikatengenezea na kiti ya kukalia ana, anafaa aweke kwanza coarse material ndani, vitu kama mawe kidogo, kisha atandike kitu kama gunia, alafu kisha aanze na kupanga uh, the rough material those are dry material kama uh, masakaria mm. Uh, pange na akiwa akisha kwamba akipanga hivyo au au amezikatakata kabisa ziwe katika sehemu ndogo ndogo. Akisha zipanga pale, tena achukue um, the well compost manure ama tuseme kama uh, umesema call it the remains ya ng'ombe mm. Mm. samadi, samadi. Mm. yenye maanza at least ku, ku, ku kukuoza mm. aweke atandaze juu ya hiyo the, eh, the, the chopped material mm. kisha achukue the green, green matter apatandaze juu green matter tunatumia zile matawi ya asili -hmm. Tuzitumie matawi ya, ya ingine wanasema mbegu rahisi yeah, mangolia Yes, yes. Mm -hmm. Matawi ile ya asili kabisa pia yes. Tukatekate na tuweke pale ndani mm. Alafu baada ya kufanya vile mkulima anaweza uh, onge au uh, introduce hiyo worms ile Wa, the, worms hawa wanaitwaje? Red wrigglers. Mhm. Mm red wrigglers achukua red wrigglers kutoka kwa mkulima ambaye ana practice Uh, hichi kilimo katika kaunti ya kamega hmm. utapata mm. kwamba karibu kalika, katika, katika ward za um, Mumias West, Mumias East na Matungu mm. kalika, katibu, kila, karibu kila ward kuna mkulima ambaye anafanya anajaribu kufanya huu ukulima. Sasa mbegu ya hizo uh, wadudu mm. o karibu na mkulima yote ambaye angetaka practice huu ukulima. Wananunuliwa lakini, yes, unanunua kwa mm. sababu mm. wale wakulima wakati katika katika hali ya biashara mm. na hata hata hii kaunti ya Bungoma hata ile kaunti ya Siaya kuna sehemu ambazo wakulima bado wanafanya huu ukulima. So mkulima yote ambayo uh, ananisikiza sasa hivi na ako karibu, ako katika hizo kaunti ambazo nimemention, mm. akiuliza ofisa wake wa kilimo anaweza mwelekeza vizuri kwa wale kulima wanafanya hii kilimo. Mm. Sasa wakati ashapanga hizo matirio hivyo aleta hawa wadudu na we katika kona moja, wengine na kona ingine na kona ingine, kisha aweke maji kiasi kidogo sana, kama ni tuseme, kama alitumia dra, super drum ya uh, tuseme kama ni ya 50, 50 liters unaweza tumia tu uh, maji kiasi kidogo kama ya 20 liters unamwa katika hiyo hiyo material so that uh, hiyo material ina act kama medium ya decomposition so inajari inahakikisha kwamba wakati hizi wadudu wanatembea ndani ya hiyo mbolea wanakuwa na urahisi wa kufikia uh, uh, hizo material wanawakula, wanakula hizo material mm. wakitengeneza mbolea mm. na wakati ikifanyika hivyo, kuna mbolea aina mbili ambayo itatokezea mm -hmm. kuna mbolea ambayo itabaki juu ya super drum na kuna mbolea ambayo itakuwa inatiririka ndani ya chini kama maji mm -hmm. na hiyo mbolea yenye inateremka chini ya maji inaitwa vermi juice ama vermiti. Hiyo hiyo maji ikiteremka chini hapo, itabidi mkulima kila wakati inapoonekana na ndani ya super drum kuna kuwa na ukavu kidogo, anarudisha hiyo anarudisha hayo maji ndani ya super drum, akirudia akirudia akirudia kwa muda miezi karibu mbili ama tatu hivi. Wakati huo pia chakula, level ya chakula katika hiyo drum itakuwa inateremka chini, na atakuwa anatafuta matirio mengine akiongeza ndani. Sasa mkulima atafanya hivyo mpaka wakati atakapoona um, uh, kiwango cha uh, chakula ndani ya, ama tuseme matirio ameweka pale imejaa na tena unapata kwamba na ile ile maji yake yamegeuka yamegeuza kala yake mpaka imekuwa dark, uh, uh like dark black, it's just dark mm. kabisa yenye iko na kala nyeusi kabisa, nyeusi kabisa. Mm. iko kama soda ya blackcurrant mm. so hapo mkulima atajua kwamba mbolea yake ya maji iko tayari mm. na alafu ile mbolea nayo ya, ya, ya wadudu ile mbolea yenye iko juu ya, ya drum mm. nayo mkulima nayo atajua ikiwa tayari, wakati atapata kwamba hizi worms zimekataa kuingia ndani, ziko zote zinatembelea upande wa juu, kuonyesha kwamba zinatafuta chaku, chakula mm. so mkulima anaru, hapo kwa kufikia kiwango kama hicho, mkulima anaruhusiwa harvest, ajaribu kutoa mbolea yake, ajaribu kuikausha na tena reintroduce other new materials kwa kita, kile kitu na ilichukua dudu kidogo pia aweke pale, waendeleze kazi ya kuzalisha mbolea ile solid ambayo si waste tena, sasa inakuwa ni mbolea. Hiyo solid ni mbolea, ndio hiyo ndio mbolea ambayo um, mkulima anafaa atumie katika upanzi wake wa, kama ni kiwango kikubwa kwa mahindi mm. na kama ni kiwango kidogo, tunamuhimiza sana awe, aelekeze katika upanzi wa mboga mm -hmm. kwa sababu utapata kwamba hiyo mbolea ya vermicast ni mbolea ambayo iko four times richer kushinda ile mbolea ya conventional composting mm -hmm. kwa sababu ukiangalia uh, ile muundo wake iko na almost all properties ambazo mbolea inafaa ikwe nazo mm. iko na sehemu ya tunasema physical, sehemu ya uh, physical property ambayo ni bora. Ukiangalia sehemu ya chemical composition yake pia iko sawa, alafu it is very rich kabiko na uh, muhimu sana katika sehemu ya biological ambayo iko na uhai na wadudu wengi zaidi. mm -hmm. yeah. Alafu sasa ile juice inatumika wapi? Oh, juice. mm -hmm. Uh, juice mostly tunasema kwamba ni zile uh, wakati unati, unatia pale maji katika katika hiyo mbolea na mbolea ikiendelea kuoza, kuoza mm -hmm. Utapata kwamba kuna yale madini haswa kama nitrogen ambayo iko very much soluble kwa maji. Hayo madini yanakuwa swept off kutoka kwa hiyo mbolea kila wakati na unarudisha, na pia utapata kwa ile ma, masalio ya uh, hawa wadudu wakikula chakula pia inajaribu ku, ku, kujiosha ndani ya hayo maji, so unapata kwamba hayo maji yako na um, madini nyingi ya nitrogen na pia kuna madini ya kutosha phosphorus. Mm. So unapata kwamba hayo hiyo maji mkulima tunamhimiza kwamba hayo maji sio maji ya kumwaga, mm. ni maji ambayo tunatumia kama mbolea ya matawi ama mbolea ya maji ama folia, mm. ama, na utapata kwamba kulingana na utafiti ambao umefanyika utapata kwamba hiyo mbolea pia ni a very good biological resist, uh, biological uh, pesticide inajaribu kuzuia wadudu wasikuje karibu na huo mmea wako. Sasa utapata kwamba mkulima ambaye anajaribu kutumia hii mbinu ili kulisha mmea wake kutoka kwa njia ya matawi, na anajaribu pia kusolve another problem, kusolve problem ingine ya mkulima ambayo ni wadudu. So huu hiyo mbolea ya maji uh, pia tuna, uh, mkulima anaitumia lakini hatumii directly kwamba natoa katika sehemu ya kuharvest na napeleka kwa mmea direct. Kuna ile level ya dilution, una dilute, dilute uh, kwa kiasi ya 1 to 1 ratio one to one. Ukiwa na uh, kikombe moja ya hiyo vermity, pia unachanganya na kikombe moja ya maji maji safi, na kisha unapeleka kwa mmea wako ama unaspray kwa mmea wako ili iweze pata hayo madini kutoka upande wa juu, ndio yeah. Asante, nikukumbushe tu msikilizaji na mtazamaji kwamba una nafasi ya kujishindia airtime ya shilingi elfu moja kwa kujibu swali hili mboga tu ya kwamba, je, composting inapunguza viwango vya juu vya asidi kwenye udongo? Je, composting inapunguza viwango vya juu vya asidi kwenye udongo? A, ndio ama ba, la. Tuma jibu la a ama ba kwa nambari 23669 23669 ndio nambari ambayo unatuma ujumbe ule wa a ama ba na unajieleza kidogo, unasema wewe nani, yani jina lako, unakotoka na umri wako. Wewe ni nani, jina lako lile, unakotoka na umri wako. Unatuma ile a ama ba kwa mbili tatu sita sita tisa. Bwana Bakar, tuendelee na je, kuna mkulima ambaye anajiuliza kwamba kuna requirements za kupractice hii teknolojia mpya kabisa hii ya vermicomposting je, nahitaji shamba kiasi gani? Nahitaji niwe na, na, na vitu kama nini? Yani kuna vifaa apparatus ambayo nastahili niwe naanza, hata na mimi naamka tu kesho naanza vami composting. Um, sidhani kama kuna requirement yoyote ambayo mkulima anafaa kuwa nayo haswa. Sisi katika mafunzo yetu tunaangazia tuna wale wakulima ambao wako na kiasi kidogo cha, cha, cha shamba na unapata wakulima wengi ndio wako na kiasi kidogo ya shamba kulingana na ile population ambayo tuko nayo katika nchi yetu ama katika eneo ambayo tunafanya kazi mm. Na sasa unapata kwamba na pia utapata kwamba wakulima wame na wengi wa wakulima wetu hawezi fikia ile kiwango ya kwenda kununua mbolea kiasili kutoka maduka kila wakati mm. wakifanya ukulima wao kila, ama mkulima hawezi kuwa na uh, robo tuseme less than a quarter aende katika uh, agrovet kwenda kununua mbolea kupanda mahali kama pale. So unapata kwamba mkulima yeyote yule, hata kama unaweza ifanya juu ya roof ya shamba ya, ya, ya nyumba yako mm. inawezekana ina, kwa sababu um, uh, uh, hii mbinu hakuna uh, materials ama tutasema raw material ambayo mkulima ataenda kununua mahali. Hizi ni material ambazo zinaweza patikana mahali popote pale kwa shamba yake, ama hata kama si kwa shamba yake, jikoni, kwa sababu kuna yale the remains. Kama umekata sukuma, kuna ile vijiti vimebaki, mboga umetengeneza, kuna zile zimebaki, umekata vitu ya, ku, ya kupika kwa nyumba, kuna vile zimebaki. So unapata kwamba at least da, kuna material ndani ya jikoni na kuna material ndani ya shamba. So uh, hizo ndizo uh, I think those are the, ndio the requirements ambazo mkulima anaweza sema kwamba kama hawezi fikia vitu kama hivyo, then huyo ndio mkulima mwenye hawezi practice vermicomposting, lakini najua kwa wakulima wetu wote. Nadhani kama ni masalio ya shambani, hata kama shamba ni kidogo, aje kunayo, na pia kama kuna masalio ya jikoni kunayo. Lakini tu hayo masalio ya jikoni, mkulima anafaa azingatie kwamba hii eh, vermi culture ama vermi composting haihitaji vitu kama chumvi, haihitaji vitu kama eh, tuseme ndimu, sema eh, ndimu, azihitaji vitu za mafuta na zihitaji vitu ya, ya vitu ambayo ziko na sukari ndani yake. mm -hmm. So wakati mkulima anapeleka masalia jikoni, ahakikishe kwamba ana avoid vitu ambavyo vina ah, ladha kama hiyo. mm -hmm. yeah. Na wakulima wengi kwa maanake, ushaelezea kwamba kule Kakamega kuna maeneo bunge mengi tu ambayo wakulima washakumbatia eh, vermi composting. Impact yake ikoje? Um, kusema ukweli um, wakulima wengi tukianza kufunza wakulima kuhusu hii teknolojia, eh, vile nimesikia mkulima mmoja akiongelea mm. wengi walikuwa na ile kuogopa kidogo, kwa sababu walishangaa kwa nini tunatumia hizo wadudu kujaribu kuzalisha mbolea mm. na mi najaribu kukisia, kwa sababu hawakuwa wanaelewa, hawakuwa na ufahamu wa kutosha kuhusu kwa ni nini ambayo tunajaribu kuangazia tukifanya ukulima kama huo mm. na uh, kwa saa hizi tuki tukitembea katika ma, ma, ma, majumba mm. Uh, tuki, kwa mfano tukikuja katika kikundi tulikuwa napeana mkulima kama mmoja uh, hiyo uh, hizo wadudu na tunamtengenezea mahali pa kuweka hizo wadudu na vile tunawafunza jinsi ya kutengeneza ama jinsi ya kulinda hawa wadudu. So baada ya kwa mfano umekaa umeka karibu sita, mwaka mmoja, ukirudi pale utapata kwamba uh, kando na ule mkulima mmoja ambaye ulimpatia na akaanza kufanya, akaanza kuona ufanisi wake. Wengine wameshachukua hii mbinu kuwa ndi eh, wanaweza ifanya kila wakati. So katika vikundi zetu utapata kwamba um, tuli, kama na mkulima mmoja, tulipea mkulima mmoja hawa wadudu, utapata zaidi ya watu kumi wako na hawa wana practice hii kilimo, kuonyesha kwamba wengi wameanza kuona uzuri wa huo wa kilimo kama hicho, na wako tayari katika hali na mali kuhakikisha kwamba wana boresha udongo yao na wapate chakula ambayo iko na madini ambayo inafaa. mm -hmm. Ukilinganisha shamba ambalo mkulima ashalipima na akaanza kutumia vermi composting na mwingine ambaye bado hajapima wala kuanza kutumia vermi composting, linganisha kidogo mimea na mavuno katika mashamba haya mawili. Okay, ni sawa. Um, kusema ukweli unapata kwamba uh, jinsi umeuliza uh, utapata kwamba wakulima wengi wanaenda katika um, hali ya kupanda mahindi ama mmea yao katika shamba, lakini hawa, hawazingatii kupima udongo wao hmm. na, na ni bora zaidi, ningependa kuhamiza wasikilizaji kwamba ni bora zaidi mkulima yeyote ambaye ananisikiza, ni bora zaidi aweze pima udongo na aelewe udongo wake uko katika hali gani. Na uh, kwa sababu ya, ya, ya kusema hivyo ni kwamba wakati unachukua mbolea hata ikiwa ni ya compost ama mbolea ile ya, ya, ya, ya maduka ukiweka ndani ya udongo une, un, utakuwa unajaribu ku, ku, ku address nini katika udongo. Sasa um, uh, mkulima uh, anahimizwa, ni bora sana udongo wake huo unapimwa, na hata hivyo udongo mwingi ambao tunapima katika sehemu zetu zote Kakamega, utapata kwamba udongo wote unahitaji marekebisho, na haya marekebisho yanakuja kwa njia tofauti na um, tuliona kwamba njia ambayo itakuwa rahisi sana kwa mkulima ambaye hana kiwango ya pesa itakuwa ni kutumia hali ya composting, kutumia compost ambayo ni rahisi sana kwa mkulima kujaribu kurekebisha udongo wake, na um, mkulima yote ambaye anajaribu kutumia um, compost katika shamba yake utapata kwamba hali ya tindikali inajaribu ku kupungua mm -hmm. na tena utapata kwamba mkulima kiwango chake cha, ma, cha mazao kinaanza kupanda mm na pia udo, hali ya udongo wake unaanza kuimprove. Kwa sababu gani nasema hivyo? Utapata kwamba um, um, compost kivyake ama udongo wote ule ambao tunajaribu kufanya kutufanya production ndani ya udongo ama kupanda mimea katika udongo huo, udongo lazima uzingatie viwango vitatu. Kuna sehemu ya uh, physical properties ambayo inajaribu kuhakikisha kwamba maji yanaingia yanatembeaje ndani ya udongo. And then, kuna ile inaitwa chemical property, ni hali gani ambayo uh, madini yanajaribu ku, kuingia kuingia ama mmea inajaribu kupata madini kakiwa kiwango gani. Alafu kuna sehemu inaitwa uh, uh, biological, biological uh, area ya udongo hali ya afya ya udongo yako, ile wadudu ambao wako ndani ya udongo ambao wanaleta uh, hewa, wadudu ambao wanafanya zile um, uh, Mat, zile madini kuwa broken down mm. ili mmea iweze pata mm. kwa sababu unaweza mkulima anafaa leo kwamba hata wakati unapoweka uh, mbolea ndani ya udongo mmea hawezi pokea um, hawezi pokea ile mbolea katika ile hali ile mm. lazima ile mbolea iweze kuwa acted on, inafai kuwa broken down kuwa ile hali ambayo mmea inaweza inaweza ichukua kutoka kwa udongo. Na sasa hiyo kitu ya kujaribu kuvunja kuvunja zile eh, madini ili ziwe mmea iweze kuchuake kwa haraka, lazima kuwe na hawa hawa wadudu na hawa wadudu wakiwa ndani ya shamba, ndani ya udongo, watajaribu kuhakikisha kwamba wana break uh, ah, uh, ah, ah, mineral ziwe katika hali ya hali rahisi ya udongo kuchukua mm. Na sasa utapata kwamba wakati unaweka compost nyingi katika udongo inajaribu ku address ina, una, yule, unajaribu kuongeza wadudu wengi katika udongo ili ile kazi inakuwa inakuwa rahisi sana mm. So unapata udongo wote ambao umepimwa na kisha ukaanza kuweka ndani ya mbolea, utapata kwamba uh, hali ya mumea kupata uh, madini itakuwa kiurahisi, na ingawa ningependa pia kukosha na wakulima kidogo kwamba uh, mbolea zetu za compost ama zavame compost ambayo tunajaribu kueleza mkulima wetu. Mkulima asitarajie kwamba kutakuwa na an instant result kwamba ataweka leo kompos na kesho inabadilika na kuwa green. Lazima kuna ile mbolea yetu ya kompos huwa inatoa madini ina, ina polepole polepole. Mm-hmm. Sasa mkulima akitumia leo compost na apate kwamba kesho yake hakuna mabadiliko, asiwa asikufe moyo, kwa sababu yale madini ambayo ni kwa udongo ni ya kukaa kwa muda mrefu, like itakuwa inaachilia uh, zile minerals bit by bit mm. Lakini ukikompea na ule mkulima ambaye amenunua mbolea kutoka kwa maduka hiyo la bit atakuwa karibu mbali na weka kidogo, kwa sababu kama unaangalia short term objective, lakini kama unaangalia mbali utapata kwamba with time utampita, lakini lakini kwa muda kidogo huyo mwingine ata, atakuwa mbele yako kidogo. Sasa na yule ambaye hajapima udongo wake na hajapima udongo na maybe na pia hatumii chochote katika udongo wake ni, ni kama tu uh, mtu ambaye ni mgonjwa na kila wakati kuwa mgonjwa haenda hospitali anakaa tu mm. bila kupata matibabu, anasema atapona yeye mwenyewe mm. so unapata kwamba um, wakati Uh, uh, udongo ambao hujapima na mkulima anaendelea kufanya ukulima ndani yake. Uh, hizi uh, ni mimea ambazo zina, ziko ndani ya uh, shamba ambazo wanapanda ndani ya udongo zinafanya mining, zinatoa madini ndani ya udongo, na haya madini lazima yakuwe replaced na inafaa yakuwe replaced kwa yule mkulima ambaye anaelewa, anafaa kuwa replaced kutumia compost, lakini ukipata kwamba mkulima anapanda hajapima, anapanda anafanya um, serious maini kutoka hiyo udongo anatoa madini karibu yote. Sasa hali ya ule mchanga utakuwa utadhoofia kabisa kufika kiwango ya ambacho hata mkulima akiwa atarealize kwamba ni wakati wa kurekebisha mtongo itakuwa imeenda itakuwa vibaya sana, itamgharimu mkulima kurekebisha mchanga ili aweze pata mazao. Lakini kama atakuwa anazingatia upimaji wa udongo na kisha awe anaangalia ile report, nafanya marekebisho ambayo inahitajika, lazima mkulima huyo atapata manufaa. Mm-hmm. Yeah. Asante mtazamaji na msikilizaji, kama ndio mwanzo unajiunga nasi, tunazungumza na Bwana Bakar Nambaka ambaye ni afisa wa kilimo na anazungumzia maswala haya ya composting, hasa vami composting. Je, kama mkulima unapataje mafunzo haya ambayo yanalenga katika wewe uboreshe udongo wako na mwisho wa siku tuboreshe mavuno? Lakini pia una nafasi ya kujikwachulia airtime kwa kujibu swali hili mboga ya kwamba je, vami composting inapunguza viwango vya juu vya asidi kwenye udongo? Je, composting inapunguza viwango vya juu vya asidi kwenye udongo? A, ndio na ba, la. Tuma jibu lako la A ama ba kwa nambari 23669. Tanguliza jina lako, unakotoka na umri wako jina lako unakotoka na umri wako, alafu unaweka jibu la a ama ba. Kabla ya mwisho wa kipindi ba, bila shaka tutakuwa mtangaza mshindi wa leo, lakini tuje, bwana Bakar, zungumza kidogo kuhusu e, retention ya maji pale kwenye mchanga. Je, ni kweli kwamba nikitumia composting water holding capacity ya udongo wangu inaimarika? Pia naboresha mambo mengi mbali na kwamba napunguza asidi. Ya, uko bora, eh, you're right, eh, niko uko sawa sana mm. Tunaangalia ule udongo ambao umeweka compost na, ule, na maybe tukilinganisha na udongo ambao haujaweka compost mm. Um, katika hali ya water holding capacity tunaangalia hiyo, tunaangalia katika sehemu ya mwili ya udongo, tunasema physical properties ya udongo, tunaangalia hiyo sehemu mm. na hiyo uh, um, utapata kwamba udongo wowote ambao unashikilia maji kwa muda mrefu lazima uwe na kitu inaitwa organic matter, hali yaani ya masalio ya ya mimea ambayo imeoza na ikabaki ndani ya udongo. Sasa utapata kwamba udongo wowote ambao uko na kiwango kikubwa cha organic matter organic matter, utapata kwamba huo udongo una una una uwezo wa kushikilia kushikilia maji kwa muda mrefu sana, lakini udongo wote ambao organic matter content yake iko chini utapata kwamba huo udongo hautashikilia maji kwa muda mrefu, kwa sababu udongo kushikiliwa uh, kwenye udongo, maji kushikiliwa kwenye udongo kuna kuna kuna vile the particles particles ambazo zinazoshikilia hii maji, ama unapata kwamba wakulima, tukisema hali ya maji katika udongo, maji yako classified into three eh, categories kwenye udongo. Kuna yale maji ya kupita tu kuna yale maji ambayo udongo unashikilia kwa muda kidogo, na kuna yale maji ambayo udongo unashikilia kwa muda mrefu. Hata kuwa na kiangazi aina gani, maji yatashikiliwa kabisa. Sasa utapata kwamba uh, udongo ule wote utashikilia maji kidogo tu, alafu inaachilia. Lakini unaangalia udongo ambao unafushikilia maji wa kiwango kwa muda kidogo kabla haijapotea. So udongo, udongo mzuri, udongo ambao uko na organic matter content kwa level ambayo inatakikana inafaa ishikilie maji kwa muda mrefu. So ukitumia compost ambayo iko na um, nasema katika kiwango ya ukiwa na kwa mfano ukiwa na kiwango ya 100, pas, 100 gram za compost una organic matter content around 16 to 18 percent, that is around 16 grams to 18 grams za organic carbon. So mkulima yote ambaye anaweka uh, compost kwenye udongo akushua kwamba maji ya mvua ama maji yoyote hapa kama ni irrigation ya kumwagia ndani ya mmea wake itashikiliwa kwa muda mrefu, kwa sababu kuna compost ambayo imetilia kwenye udongo mm -hmm. Lakini udongo ambao hauna um, hauna compost, inamaanisha kwamba level yake ya organic matter iko chini kabisa, na ile na uwezo wa kushikilia hayo maji katika huo udongo itakuwa ngu, ngumu. So lazima huo udongo utaachilia hayo maji na yaende, na hayo maji ndio bora zaidi kwa mkulima, kwa mmea wakati wa kiangazi wakati wa kiangazi. mm -hmm. Yeah. Kwa ufafanuzi wa mkulima tu ambaye hajui tofauti kati ya ile vermicomposting ama composting na biomass Uh, utamwelezaji wa mkulima ambaye ana uh, utata kidogo kati ya biomass na ile compost? Okay, biomass tuseme, uh, biomass ni yale masalio kwenye shamba mm. ambayo yameachwa ikaoza ikaoza yenyewe na ikabaki kwenye shamba mm. So hiyo ndio inaitwa biomass mm. Kwa mfano mkulima akitumia masalio na afanya mulching ukifanya mulching na uh, upate kwamba hayo masalio yameoza ndani ya shamba, hiyo ndio inaitwa biomass mm. na hiyo ndio inapelekea kuwa na kiwango kubwa ya organic mara ndani ya udongo mm. na utapata kwamba na, nayo uh, vami composting nayo tumechukua, hatujawacha hizi material ndani ya udongo, tumezibeba tukaweka ndani mahali fulani ikaozeshwa na wadudu mm. na kisha tukarudisha ndani ya udongo. mm. So hii inakuja na additional values mm inakuja na inakuja na manufaa mengi zaidi kuliko ile umaacha ndani kaoza, kwa sababu ile inaoza ndani ya shamba utapata kwamba inaoza na inaongeza OM peke yake, organic matter peke yake, lakini ile ambayo inaozeshwa uki, ukitumia wadudu inakuja na three macro elements, inakuja na um, micro elements pia, inakuja na wadudu wengine na pia inaongeza organic matter yake ndani ya udongo. mm -hmm. Yeah. Je, material hizi ambazo ushataja E, e, is raw material ya kutengeneza composting, kama ni vermi composting ama composting ya kawaida, material ziko available, ama mkulima atatatizika hata ashindwe, kilimo hiki ni cha aina gani hiki, nimechoka, sipati material kuweka kwa vermi composting. Uko hmm. sawa sana Mr. uh, bwana Munupi. mm -hmm. Uh, mimi kwangu uh, nasema kwamba mkulima yote ambaye hata hata practice au mwenye naona hawezi practice hii kilimo ni mwenyewe anafanya kwa, ku, kwa kutaka kwake mwenyewe, lakini nimesema kwamba haya, haya the raw materials ma, ama masalio yote ile mkulima lazima anafanya upishi kwa nyumba na mkulima hawezi depend on uh, uh, kwa, kwa buchari ama kwenda kununua samaki kila wakati mm. Mkulima lazima kuna wakati atakula ta, kama ni, kama ni mboga atakula mm. Na mkulima lazima, mkulima yeyote yule lazima ata, awe na fence kwa, kwa boma yake, hata aweze pana tu mahindi kidogo hata ni ya kuchoma so kumaanisha kwamba material hapa ama, ama tu hata mkulima anaweza ingia ndani ya shamba yake hata compound ajaribu tu kufyeka ili shamba compound ikuwe safi mm. hizo mm. grasses so mkulima uh, uh, wakulima, mkulima yeyote yule ana uwezo wa kufanya hii kilimo kwa sababu uh, raw materials ama uh, the building blocks za hii uh, uh, hii teknolojia mm. ziko karibu na mkulima kabisa mm. kwa sababu unapata kwamba kama ni nyasi ambayo imekausha unaweza kata tu kwa compound yako na uweke, kama ni masalia ya mahindi ama masalia yote ya cereals unazipata katika shamba yako mm. kama ni green matter zinaweza patikana anywhere. No, sidhani kama kuna mtu yeyote anaweza kusimamisha kama unatoa vitu kama hii dithonia mm -hmm. tunaita mavinzo yes. no one can stop you from au kuzikata wakati unataka kutengeneza hii compost mm -hmm. na pia jikoni kwako kuna zile masalio ya jikoni yeah. bora tu uzingatie ile ambayo nimesema usiwe katika ile compost mm -hmm. so unapata kwamba mkulima yote yule ana uwezo wa kufanya hii compost bora tu apate zile hao wadudu ambao tunaongelea hapa saa kwa saa hii mhm. anaweza fanya huo hiyo kilimo mm -hmm. yeah. kuna wakulima wanaogopa kama ulivyosikia miraa akizungumza mtu mm anasema watu walikuwa wanamsema, wanasema kwamba ukiwa na e, hawa wadudu ambao watamsaidia katika vermi composting, oh, e, huyu ameanza kilimo cha ajabu. Tuambiaje wale ambao hawajachanuka, wajui vermi composting inaendelea? Yeah, leo nataka kueleza wakulima hivi, um, bwana Mnupi, wakulima wengi wanafaa wajua kwamba kila wakati dunia inavyoendelea ndivyo tunavyoanza tuwe um, ready kujifunza um, teknolojia tofauti tofauti ambazo tutembea na majira eh, tutembea na majira vile mm. Unasema tutembee tu, kila wakati unapoamka mm. mambo hubadilika mm. na utapata kwamba um, uh, uh, wakulima wetu we, wengi pia ama wakulima ambao wananisikiza utapata kwamba hata mashamba yao mengi yameharibika. Hata ukiacha kitu ama kama amekata kitu kwa shamba, inachukua muda mrefu kupata kwamba uh, kitu kimeoza katika shamba yake. Sasa unapata kwamba shamba haina uwezo wa kuozesha yale masalio ndani ya, ya shamba mm-hmm. So tunajaribu kuhimiza mkulima, ndio wakulima wengi wataichukulia kama ni ile ya kuogopa, lakini tunaangalia the end result ma, uzuri wake mm uta, utakuwa aje? Kama uzuri utakuwa ni ut, utaniletea mazao mengi kwa shamba, kama uzuri utakuwa ni kwamba shamba yangu itaboreka, kama uzuri kwamba nitajaribu kupata pesa katika hii kilimo ama katika hii kilimo lazima nipate ile inaitwa quality food Mm. Mm-hmm. then ni vizuri sana mkulima ajaribu kuembrace teknolojia kama hii mm -hmm. Lakini unapata kwamba wakulima wengi wetu kwa sababu uh, ya hapa na pale hali ya, ya, ya, ya, ya, ya ya, ya area mm. Wakulima wanaogopa yeah. Lakini nimewahimiza wakinisikiza kwa, kwa leo yes. na maybe tukikutana kule katika uwanja mm. wajue kwamba kilimo cha vami ni kilimo bora zaidi ambacho mkulima anafaa kuwa na embrace mm. each and every time mm -hmm. kwa sababu uh, manufaa yake ni, ni bora mengi sana na yanaonekana katika shamba yako wakati una practice. Asante, nimtafute sasa mshindi wa leo wa airtime ili tubaini wazi kwamba ashashinda huyu airtime ya kwake leo hii. sijui kama anapatikana mkulima huyu. Kuona tu mkulima mwenyewe ni kama hapatikani, lakini tayari Bi Angela Jumaa kutoka kaunti ya Bungoma ashataja kwamba jibu ni a. Yani tulikuwa tushauliza kwamba je, vami composting inapunguza viwango vya juu vya asidi kwenye udongo? A, ndio ama ba, la? Ndio ndilo jibu hapo Aa, ah, na hivyo nimtafute kwa mara nyingine, iwapo atapatikana, basi tuone kama atapatikana. Haya, huyu ampigiwa na mtu tofauti. Basi wewe Bi Angela, ujue kwamba aliyekuwa na kupigia aliharibu wakati wako ambao ungetangazwa, lakini tayari ushabainika kwamba wewe ndio mshindi. Basi Bwana Abakar, tumalize kwa dakika moja tu eh, kule ulikotokea. Najua kuna watu wape salamu tukihitimisha. Yeah, um, kwanza ningependa kushukuru uh, yes. Haya, na pia ningependa kurudisha shukurani kwa shirika langu la Vilitunga Health Kakamega likiongozwa na Daktari Godian Gwademba ambaye ndiyo msimamizi katika area eh, uh, yetu ya Western. Um, na pia ningependa kurudishia shukurani ya uh, wafanyikazi wa, wenzangu ambao tunafanya nao kazi katika shirika hilo kuanzia sehemu ya Siaya mpaka Bungoma na Kakamega kuelezea kwamba tuendelee na kazi hiyo hiyo kila kwa kila kwa wakulima mm -hmm. Na pia ningerudisha shukrani kwa familia yangu nyumbani, niwaambie kwamba tuko tayari tu kusukuma hili gurudumu la vermi composting kule nyumbani ya Asante, shukran sana. Huyu ni Bwana Bakar Nambaka ambaye ni afisa wa kilimo. Asante kwa wote ambao wamefanikisha makala haya. Awali tulizungumza na mkulima kwa jina Amira Osundwa, mtu wa Ebusambe kule, katuambia vile ambavyo anatumia vermi composting kuimarisha eh, shamba lake na pia kuboresha mavuno. Lakini pia tulikuwa na wenzangu hapa Hiran Mgaisi, mwelekezi eh, Robert Lukol, tulitembea nao mashinani, na hivyo mkulima aendelea kufanya kilimo bora, bali si bora kilimo. Mimi naitwa Nick Nabangi. Mradi huu ni wa Prosoil kwa hisani ya eh, shirika la Kijerumani la GIZ, ufadhili bila shaka kutokea Ujerumani. Hadi wakati mwingine na kutakia wakati mwema.